السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز میں ہوں ہرا سب سے پہلے ہیڈ لائنز ملتان سے ہمارے بیورو چیف محمد عامر کی رپورٹ عوام الناس کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے D S P office Mailsi میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کری D S P O circle اور میلسی فروخ جاوید نے کھلی کچہری کے دوران عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے ہلکے احکامات دیے اس موقع پر سرکل میلسی کے ایس ایچ اوز بھی شامل تھے عوام الناس کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کھلی کچہری کا مقصد شکایت کو براہ راست خود سننا ہے تاکہ عوام کو موقع پر ہی انصاف اور ان کی شکایت کا ازالہ ہو سکے ڈی پی او وہی امیر عبداللہ خان نیازی کی ملتان ہائی کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے کھلی کچہری میں شامل نہیں ہو سکے S D G P O Mailsi Farogh Javed نے مزید کہا ڈکیتی منشیات فروشی اور سوشل کرائم پر میرا خاص فوکس ہے میری عوام الناس سے اپیل ہے کہ ایسے کسی بھی فرد کی نشاندہی کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو پولیس کا سپاہی سمجھے اور ایسے لوگوں کے خلاف سرے پیکار رہے یہ کام پولیس اور عوام مل جل کر سر انجام دیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے رخ کرتے ہیں سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کا جہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہماری جے نیوز کے چیف سید نصیر حسین زیدی دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرہ کیا آئے دن پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی پریشانیوں کو مزید بڑھا دیا ہے کھانے پینے کی اشیاء کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی میں غریب عوام کیسے گزارا کرے گی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے لوگ علاج کرانے سے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پیٹرولیم کی اور کھانے پینے کی اشیاء کیسے گیم جی کو کنٹرول کرے سکھر میں میر پور ماتھیلو کے گاؤں لال وقت کلوڑ کے مکین مزدور نیچل ماریچو اور اس کی بیوی سوڈی ماریچو نے ہائی کورٹ سکھر کے سامنے چودہ سالہ بیٹی کے اغوا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ ان کی چودہ سالہ بیٹی شبانہ ماریچو کو گزشتہ تین ماہ قبل سرفراز کروڑ منیر کلوڑ اظہار اور لطف اللہ کلوڑ نے گھر سے اغوا کر کے لے گئے تھے جو آج تک لاپتہ ہے انہوں نے بتایا کہ میر پور ماتھیلو پولیس ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی پولیس نے ملزمان سے پیسے لے کر ہمارے خلاف چوری کا جھوٹا کیس دائر کر دیا نیچل ماریچو دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے ایس ایس پی سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے چلتے ہیں سکھر کی طرف سندھ کے بڑے شہر سکھر جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہماری جیڈی نیوز کے نمائندے سید نصیر حسین تنظیمات اہل سنت سکھر کے چیئرمین سنت اور جے او پی کے صوبائی رہنما مشرف محمود قادری نے کہا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بلند فرمایا عقائد و جہاں کی عظمت اور رحمت کل عالم میں پھیلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صورت بھی ختم نہیں کر سکتی علماء مصطفیٰ پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جھنڈے لہرائیں خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جامع رہبر مسجد بوسا لائن انتظامیہ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں سبز گنبد خزرہ کے جھنڈے کی پرچم کشائی کے موقع پر علاقہ مکینوں کی گفتگو کرتے ہوئے کہا اس موقع پر مولانا حافظ نسیم فریدی مولانا سید عاطف حسین محمد عامر دین محمد اور دیگر موجود تھے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک ناز شریف سے ہوا تھا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشرف محمود قادری کا مزید کہنا تھا جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب تیاریوں کے ساتھ منائے مسلمانان عالمی امام انبیاء کی شان اقدس میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکی آخر میں عالم اسلام کی سربلندی پاکستان میں امن و امان و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی سکھر سے ہمارے بیورچی چیف سید نصیر حسین زیدی کی رپورٹ کھلاڑی گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول میں زبردستی ویکسینیشن لگانے پر مراد کا بارہ سالہ بچہ مدثر فوت ہو گیا کئیوں کی حالت تشویشناک علاقے میں کوہرام مچ گیا ہزاروں طالب علموں کے والدین پریشان خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے معصوم بچوں کو زبردستی ویکسین لگانے کا عمل روکا جائے ورنہ مزاحمت ہوگی ملتان سے ہمارے بیورو چیف محمد عامر حسین کی رپورٹ وزیر برائے صنعت و تجارت اور محکمہ امداد باہمی جامع اکرام اللہ دھارجیو کا پنو آکر کے مختلف علاقوں کا دورہ خورشید شاہ کی نون لیگ میں شمولیت خبروں میں کوئی صداقت نہیں مریم اورنگ زیب اور خورشید شاہ کی ملاقات معمول کا حصہ ہے تحریک انصاف جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلاتی ہے بنو پنواقل کے تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں ایک شخص کنٹینر پر کھڑا ہو کر لمبی لمبی چھوڑتا ہے کہتا ہے کہ تیل آٹا چینی مہنگی ہو تو سمجھ جانا کہ وزیر اعظم چور ہے اب خود وزیر اعظم ہے اور ہر چیز مہنگی ہے اس کا مطلب ہے موجودہ وزیر اعظم چور ہے روز مرہ کی بنیاد پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں عوام مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہے ہیں ہمارے بیورو چیف سید نصیر حسین زیدی کی رپورٹ گینگ وار کا سرغنہ عزیر بلوچ انتقال کر گئے عزیر بلوچ جیل میں قید تھے عزیر بلوچ کی اچانک طبیعت رات کو ناساز ہو گئی تھی علاج جاری تھا ابتدائی رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ کو دل کا دورہ پڑا تھا دل کا دورہ شدید تھا کہ وہ انتقال کر گئے عزیر کی والدہ کا کہنا تھا کہ جیل حکام نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے جیل کے حکام کا کہنا تھا کہ دو دن سے عزیر بلوچ جیل میں ہی زیر علاج اور ان کا علاج چل رہا تھا مشہور کامیڈین عمر شریف انتقال کر گئے طبیعت کی خرابی کے عمر شریف کو جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ لے کے جا رہے تھے راستے میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان میں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور ڈاکٹرس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ابھی ایک سے دو دن میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ عمر شریف علاج کے قابل ہیں یا نہیں آج ایک بار پھر ان کا ڈائلیسس کیا گیا اور اب یہ افسوسناک خبر آپ سب ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ معروف کامیڈین اور اسٹیج کے بے تاج بادشاہ انتقال کر گئے ان کے انتقال کی تصدیق ان کی اہلیہ نے کی ثقلین مشتاق کا بطور head coach T twenty World Cup تک سفر جاری رکھنے کا امکان اسپینش فٹ بال لیگ میں اتلیٹک کلب نے علاویز کو ایک سفر سے شکست دے دی آپ دیکھ رہے ہیں جی ری نیوز یہ تھا اب تک کا بلٹن ملتے ہیں کچھ دیر بعد